Piace Londra, Dio? Sì, eh? Ah, ti piace sì Londra, eh? Guarda. Eh, Rio, ti piace la Brexit? Eh, Rio? Eh, guarda. Preferisci... Sì, eh? Eh, Brexit è meglio, eh? Fuori dalle EU, Brio, eh? Fuori dalle EU. Cioè? Londra è meglio, eh? Londra. Ti piace la samba? Eh? Ah, ti piace. E Rio, Rio de Janeiro ti piace? Il Brasile ti piace, Rio? Ti piace il Brasile, Rio? Quanto ti piace? Dimmi quanto ti piace il Brasile. E eh, Rio? Tanto ti piace. Ciccio Rio. 제철이에요 제철이에요